сәлем сәлем құрметті достар сіздермен бірге денсаулық үшін канал бүгінгі видеомызда өкпе ауруларын алдын алу туралы айтатын боламын қандай жаттығу жасап алдын аламыз видеоны жалғастырмас бұрын лайк басып комментарий жазып кетіңдер достар ә, мен деген міндетті түрде комментарияны қараймын қазақша контентті қолдап жүріңдер қазіргі мына пандемия кезінде өкпе аурулары көбейіп кеткенде өкпе пневмониясы бронхиалды астма өкпе жетпей қалу адамдарда қазір э, көп кездесіп жатыр бұл вирустың алдын алуын өкпенің ауруларын алдын алуына арналған керемет жаттығу бұл жаттығуды міндетті түрде жасаңыз өкпеңізге өте пайдалы қазіргі кезде адамдар спортпен айналыспайды жаттығу жасамайды қозғалыссыз отырады көбіне соның кесірінен өкпе зардап шегіп жатады енді енді шешімін айтайын қандай жаттығу кәдімгі қарапайым шар аласыз сол шарды күніне үш рет үресіз желін шығарып үріп қайттан желін шығарасыз сол кезде сіздің өкпеңізге өкпеңізге өте жақсы жаттығу болады сосын ә, вирустың яғни өкпе ауруларын алдын аласыз бұл тәсіл өте қарапайым тәсіл осыны күн сайын жасап жүріңіздер ешқандай қиын емес ә, магазиннен кәдімгі қарапайым шарды алып үресіз қазіргі кездері қара ақпараттарды көп білгені дұрыс адам денсаулығын өзін күткені дұрыс денсаулығын күтіп яғни барлық ауруларды алдын алып жүрсеңіз сіздің организміңіз жақсы қалыпта жүреді ағзаңыз сондықтан да сіздерге керек болады деп айтып жатқаның, қазақ аман болсын қазақстан аман болсын адамдардың дені сау болсын денсаулығыңыз мықты болсын аман болыңыздар сау болыңдар айтпақшы тіркелуді ұмытпаңдар